жаттың сәйгілігіменен қарлыға жаттың сәйгілігіменен түркістандық дамыш жолында төменгі мәреге салынға қол жеткізсе жоғарғы мәреге жоғарғы мәреге бағлан шәрменов Қошай ержан мырзаның жаңа атыменен арлада атты сәйгілікпенен жоғарғы мәреге жүз мың теңге салынға қол жеткізді ардақты Бәрекелді Ахмет Қалқыз жамылдан елі мың теңге салымдар кеткізіп жатыр. Алдиярдан, Ақбек Алдиярдан жүз мың теңге салымдар кеткізіп жатыр. Тойдан айта берсін, Құдай қаласы. Той жұмысы болай берсін. Бәрекелді мінген жоғарғы мәреге Бақтияр Шабандауыз. Бақтияр Шабандаудың тақымында мәреге туралы. Ай, бәрекелді, Сәлем Еңгей, Еңгей, Ордабас ауданына Токпар Федерациясы вице-президенті Сәбен Талғат Мырзаның домбыраға сағатты сәйгілігіменен жоғарғы мәреге, жоғарғы мәреге айтулы Шамандос, Бақтияр Шамандос санымға қол жеткізіп бәрекелді. Жоғарғы мәреге Талғат Мырзаның домбыраға сағатты сәйгілігімен санымға қол көңілгі мәреге ебелек шалыңғыз бәрекелді